Hello，大家好，欢迎来到我的频道，我是米娜。今天呢，带大家在尔湾的花果山 Reserve 小区来参观新房。Reserve 呢是花果山两个小区中学区更好的那一个，它的学区评分呢是九分、九分和十分。物业费呢是二百九十九块钱美金一个月，地税大概是百分之一点三到一点四左右。那我们今天要看它 Terra 的盘。 泰 a 的盘呢，今天我们要参观它的一号户型。一号户型呢是四房三卫，两千七百二十一尺。在 Reserve 这个小区呢，这个尺寸算算是比较大的呢，很适用于很多很多种类型的家庭哈。那这个一号户型呢，现在有一个 Quick Move In，就是很快交房的现房，它包含了很多很多的建商升级，并且最近呢刚打了一个三万多的折扣。那现在的售价呢是一百五十八万，四十五天呢就可以 Move In。那 Terra 这个盘呢，它的位置是。 是非常好的，离会所非常的近，而且呢，样板房也会在三到六个月内推出。如果对样板房感兴趣的小伙伴呢，也可以快点联系我哦。好了，现在让我们一起参观一下吧。 好了，那么以上呢就是今天一号户型样板房的视频。如果你对这个小区感兴趣的话，要尽早联系我哦。如果你对这栋样板房感兴趣的话，也快点联系我，因为这栋样板房也很快就要售出喽。好了，那我是米娜。如果你还没有订阅我的频道的话，就请订阅一下我的频道，顺便给我点个赞吧。那感谢你收看我的视频，让我们下期视频再见，拜拜。